Der Sonderpreis Young Scientist Award wird für das beste eingereichte Webvideo eines Nachwuchswissenschaftlers oder einer Nachwuchswissenschaftlerin vergeben Also zuerst möchte ich mich ganz, herrlich, ganz herzlich bei dem gesamten Team von Fast Forward sein, das hinter diesem tollen Wettbewerb steht, bedanken und natürlich auch der Jury. Und zu der Frage jetzt, also ich glaube, dass der wichtigste Aspekt unseres Videos war, dass wir Endometriose, Endometriose ganz ehrlich und real zeigen zu können, ohne es zu traurig und eklig zu machen es war uns wirklich wichtig, dass das Video sowohl verständlich als auch informativ ist. Und normalerweise also niemand will wirklich über Perioden, Blut und Periodenschmerzen sprechen, dass sie als Tabu angesehen werden. Aber ich glaube, mit den Animationen und Aquarelleneffekt haben wir es geschafft, dieses Thema für alle zugänglich zu machen. Also ich würde gerne viele mehr Videos äh, machen, aber ich weiß noch nicht, ähm, welches Thema. Also ich finde viele verschiedene Wissenschaftsthemen faszinierend und ja, mal schauen.